ጎበዝ እንዴት ናት የወደድካት መቼም ይለያል የወደድካት መቼም ይለያል ከቤት ቤት እኔ ደረሰኝ ወዶ ማጣት መቼም አይጠፋም ያዝናኑ ቤት ጎበዝ እንዴና የወደድካት መቼ የሚለያ ከቤት ቤት እኔ ደረሰኝ ወዶ ማጣት መቼም አይጠፋ አንዳንዱ ቤት ሰምና የወርቅና አንድ ራፐር ደጋግምሽ አግምቼ አንድ ሁለቴም ስሚ ጨዋታው ቅድሜ ነው ቅን ሰው ጠፋ እንጂ እኔ ዜመኛ ነኝ እሷነች ባላግር ሙዚቃ ተዋለች ልታሰጠኝ ወንበር ለማይክሮፎን እንጂ እኔ አልወለ የትንሽ ራሳን ቀያይር ወንበር ምን ቸግሮኝ ገባው ከዚህ ትልቅ በር አባት ባለ ዝናር እናት ባለ ዝናር የማያውቁት ዜማ እኔ ደሞ ራበር ነገሩ ፍቅር ነው አለው ብዙ ጣጣ እኔ ግን አልችልም ፍቅርን በሲቃ ይዤሽ እንዳልጠፋ እንዳለ ሌላ አገር ባላገር አባትሽ ያውቃሉ ባላገር በተጋሪ ቁጭ በይ ከባለ ዝናር ጋር ባይሆና ዜማ አለው የሰርግሽ እምነታ የሰውም በሱ ነው የቤትሽ ጨዋታ ምን አባቴ ላርግሽ ከመታዘብ ሌላ ጎበዝኔና የወደድካት መቼ የሚለያል ከቤት ቤት እኔ ደረሰኝ ወዶ ማጣት መቼም አይጠፋም አንዳንዱ ቤት ጎበዝ እንደና የወደድካት መቼ የሚለያል ከቤት ቤት እኔ ደረሰኝ ወዶ ማጣት መቼም አይጠፋም አንዳንዱ ቤት ማቀወዳጀ ወዳጄ ብዙ የከረምኩት እርምጃውን አይተው ጭብጦን ቀሙት። የሰው ወዳጅ አየ የራሱንም አጣ። ምነው ወዳጆች የሶስተኛ ሰው በዛ። ከመስገድ ላይ አስኩት ብለው ወይ አታድርም። ሰው ኮሞኝ ነው የእጁን አያቅም። አልሸነጋለትም ዋለም አረፈደ ኃይል ልቤ ሞኙ ስንቱን ሰው አመነ ንሳቅም ንጫወት ለምን ሰው ላስከፋ ሰውም ከፋው ብዬ እኔም አልከፋ ጉዳቤ ሰላቢ እንዴ ብሎ ገባ የሆድን በሆድ ነው ጎበዝ ዘንድሮማ አይን ለልቤ አፌ አይናገርም ከወደድኩኝ እንጂ ካመንኩኝ ቆየሁኝ ያገግማል በሉ እብድማ አይድንም ወዳጁን ታቅፎ አይኑ እንኳን አያርፍም የእንደዚህ አይነት ስመማለው ወይ መድኃኒት እዛም ጨር እዛም ጨር እንደ ወይራ ክብሪት ይህ ጎበዝ እንዴና የወደድካት መቼም ይለያል ከቤት ቤት እኔ ደረሰኝ ወዶ ማጣት መቼም አይጠፋ አንዳንዱ ቤት ጎበዝ እንዴና የወደድካት መቼም ይለያል ከቤት ቤት እኔ ደረሰኝ ወዶ ማጣት መቼም አይጠፋ አንዳንዱ ቤት አረኩልኝ ተብላ ትድራለች። የማትን ጓደኛ ክፉ ትመክራለች። ፍቺ ተፋችው ይቅርብሽ ቤትሽ ሌላ ወዳጅ አለ ከልቡ የሚወድሽ እንደ መሩት ተጓዥ መከሩት ወጣ ገባ በዛች ቤቷ መቤትን ይቅብሽ ወዳጅ አትስሚ ክፉ ሰው አፋቶ ለራሱ አንዳንዱ ስራው ነው። አግኝታለሽ ሞተሽ ከልቡ የሚወድሽ መውደዱን እሷ እንጂ አንቺ የት ታውቂያለሽ? ግቢ ተከበሪ ከከበርሽበት ቤት ጓደኛሽም ትሂድ ታንኳኳ ሌላ ቤት የማንም ጎጆ ነው ማን ይነቀንቀው? ድሮም እናውቃለን ምቀኛና ቅንዴ ብድገቱ ትንሽ ነው። የወዝድና የወደድካት መቼም ይለያ ከቤት ቤት እኔ ደረሰኝ ወዶ ማጣት መቼም አይጠፋ አንዳንዱ ቤት ወበዝድና ትወደካትም መቼም የሚለያ ከቤት ቤት እኔ ደረስን ወዶ ማጣት መቼም አጠፋ አንዳንዱ ቤት የሰው ወዳጅ የሰው የራሱንም አጣ። ወዳጆች እነ ወዳጆች ሶስተኛ ሰው በዛ ከመስገን ላይ ያዝኩት ብለው ያታት ሰው ቁሞኝ ነው የእጁ